Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan. Subscribe dulu nak no, bagi. Kalau nak klik animasi kita, ha serunya. Maka tuan Petris, Dewi isteri lah juga mangajus kamu anak kepada kasih ramah raja. Bako cekawati ramah-ramah dan titi baik bako bersama. Tuan Petri Isti Dewi asap silos tak kalau mula anak lah juga marusi kerapi duduk di dalam waktu yuk di rumah galau kueso 40 tinggal negeri Kuala Dua berdak muda tanah purbingi sari. Mengandulah juga di dalaikat berkata ni bulan ni tapak nari. Di jalan nak cari suami ke maka je sama tiba menujulah juga dalam negeri dalam negara tak silap dan negeri ratu puyo perangi. Ah berjalan ke pulau tuan menteri Sidewi lagi pulanya. apa lah juga di abah ni. Ha lah weh, kita akan panggil tawar lah weh. Kita akan panggil tuhu-tuhu pun kita terkena juga ni. Tama pula kita terdek kasar weh. Nama apa diri? Tawar, tawar, tawar. Oh, tawar. Ha lah weh. Oh, budak ni mari tuan no lah ni. Eh? abet awet sudah kijar kita tanda tanda kan dua kita tak aji dengan lagi ke panggil abet kita tuanya kayak kau panggil poci poni poni poni pango nagel lah ke mana nama nak pergi lagi kau di dalam negeri negeri banyak negeri beli ke belakang weh negeri lah mana weh kaya bangau, weh negeri lah mana weh kita kalau boleh tak kita tak. ambo nak pergi lah juga setel lah juga negeri sini. Oh, ya weh, setel negeri sini. Nama ke dia, nak jumpa siapa dia. Dia setel tu banyak orang, okay, anak dia pun berada. Dia juga eh, satu kepada kepeturuan raja pun ada. Nak jumpa orang mana weh. Nama nak jumpa lah juga. Okey, nama mak raja semua ada kau tidak sini. Oh, tak ada weh. Nak boleh pergi. Terima kasih dah kita boleh kat bangan ni lagi. Alhamdulillah. Ayo, nyokir orang ni. Tanya pesan tidik ibu salah ni. Yalah juga kuna kita hanya lagi Malah ibu lakun lah timu menuju dan lagi Ratu punya pelangi Eh, Kak Weh. Walaupun orang tak uti, orang bengok, orang tak bisa tengok orang. Nak siapa panggil kawai kita? Dia ni, mana jauh ya awak, he? Sobarlah juga. Mago panggil kawai. Mochi, mochi pada bapak, mochi. Tak tengok orang, pasal tak reti, pasal bengok. Nak siapa kita panggil mochi? Sia-sia, kita botol baju banyak pasalnya. Mago panggil kawai, panggil mochi. Biarlah aku nak panggil kakok sekali tak ada kira lah juga hanya ke. Mekak eh. Kami sungguh nak kak gaduh sungguh. Walulah, oh, lah, dia nak kuanu lah ni ha. Nak polo kak sangat. Hmm, kamu tahu dah lagu dia. Sampaklah kita pergi makhluk kena jadi ni tak banyak pesis sungguh lah ni. Biarlah sana ke dia. Kak eh. Gapa dia adik eh. Amba nak tanya sikit. Kau tak tanya lah. Banyak kau boleh. Tanya ke apa? Kak nama apa? Kita kita panggil Romeo Juliet. Weh, dia ni malu kau gue nak biarlah sana dia. Kak, Juliet. Oh, Juliet. Ha? Kak Juliet eh. Kau apa dia adik? Amba nak masuk jumpa serta boleh kau. Koloni Sudah baru Sudah kaya Comel lah Tuah lipa Tapi nama kita tak tahu nama gapo Tapi nama kita tak tahu Okey kita, kita tahu Okey comel lah, putih kuning Pernah kena cino Itai manis pernah nak ke jawa Tinggi tak kena Bisa tak kemu itai tak putih Okey tu Okey tu lah natu Raja tu laki tuan Terimanya murah lo ni Boleh kau amat nak jumpa dengan dia Bully pun kena tanya lah orang jaga pintu orang standard-standard kelas-kelas juga ni tiga orang duduk cakap ni. Mak mana orang jaga pintu dia? Kalau nama tak tetap ha, dua tiga orang. Hari tu nama lagu tu, hari ni nama lagu tu. Nama kau ni pula. Kesak nama lahir orang tiga orang. Masa kita kok buat elok. Masa kita pala macam kajah. Masa kita boleh kuru. Oh, gitu boleh kok. Mau nak jumpa dengan dia, kak. Boleh lah, adik. Tak silap amo sapa do di dalam lagi Ratu Puyo perangi. Amo nampak jauh di mata supaya ia sepesaing sama-sama. Ya lodo, tak silap mata amo. Amo lagi tanya dia. Thank pensar en cine, eh. De Moche, a ver, yo ve más. Moche Magui, Moche Magui, Moche Magui. Moche Levanoi. Moche Don Trish Levi. Antes de allá, saya. de Magui, antes de Venga, se pensa en. A ver, voy yo. A ver, sama. Alright. Mak tak boleh main dengan dia. Okey, semacam pengasuh tiga orang. Manulah juga suami yang mahu seramu. Benda royak saya tak nak tadi dah. Kau dia? Dah lah jangan duduk royak tu aku seramu besar tu. Royak boleh nyakit ni. Macam hidup gegek. Abis saya. Abis saya. Ha. Huh. Manolah juga suami yang mau sama gua no. Kamu tiga orang duduk sini suami yang mau tak ada. Menyangat royak saya tadi. Royak tadi boleh nyakit parut. Lalu aku sama godai. Godai pula pergi kena bunuh pula pun hati. Ah, ada benda royak. Royak gapo bema. Rusia, Rusia, Rusia. Rusia gapo bema. Ah, tadi royak tu aku. Ah. mulut buruh apa bayo? Ya? Tu aku sama pesedoh lah. Dia kata wala dia bini dua pun jangan royak ni sama royak. Gapo dia bayo? Ya? Tu aku sama pesel lah sama tadi. Sungguh dia kata dia bini dua dengan tu teri. Ha, maya mau pun anak ratu punya perangi kalau mari makcik jangan royak kata dia bini dua. Nah sama ni bengul tadi royak Rusia ke. Ha, dia ni royak, dia ni royak, dia ni royak. Royak gapo pengen sampai sai. Royak gapo pe sai. Mujo ido royak, riuh sampai mak royak. Royak gapo pe sai. Kai ku samo lah. lo ni ni ko ngatu menteri. Ah, ha, mai mora nak ratu puyo perangi, dia besedo tak sui royak kalau mau cek mari tapi bo ni royak masuk punggo ni. Jadi istri yang makan Abang mau sama tuan petri yang mahura. Oh. Waktu ya kita duduk bisi, duduk gege ni. Buat ni tak boleh percaya Rusia orang ni. Jadi dia nikah kahwin dengan siapa dia, Sa'i. Malu nyambo Sa'i. Nanti aku terima yang mahura anak ratu puyuh peranggi lah. Habis tu aku bersedoh lah. Habis mak biyuh yang duduk ojak tu buat sepengu ni. Di mana lah juga suami yang mahu seramu. Siapa lah juga ke kata ke tua ni ke? Tak isah sendiri. Sudah ada anak dan ada cucu dah. Jadi dia nikah kahwin dengan Tuan Petri. Mayo Mahura anak ratu lah juga Puyo Peranggi. Ha. Biarlah juga Amun Ogi jumpa dia. Tak ada apa-apa hari ni. Hmm, tu dah hari ni. Buat kereta hari ni tunggu masa dah. Tunggu masa apa nama ni? Panas sangat, royak. Kuih ku sama pesedoh tadi. Siapa dia royak Rusia ni Kata dia nikah dengan Tuan Menteri Maya Mohora Dia pacun tengkak Mangti Sama eh mana royaknya Hmm, koyak mah. Ah, koyak orang ula-ula ya. Tunggu. Ah, ula-ula koyak. Abi, abi ya. Aku ah, koyak orang dengar ya. Mungkin. Aku koyak orang ngesuk Eh? Ha, kau sepakat bayak belakang. Kau pun kita tunggu masa lah. Ha, sakit warok lah sekali ni. Hmm, padahlah semalam kita mimpi rumah utuh. Tunggu masa dah. Kita lah biar. Kau tu lah musabuk dah buruknya. Nampak jalan dah biar. Hai, hai, hai, hai. Naik petiuk macam nak ni baru beranak selalu lah. Mana sangat semulut langgar. Hmm, royak sangat. Sedap <laughs> tiok lah.